ده المدخل بتاع الأوضة ده ده الباب ده الباب اللي أنا داخل منه ودي الغرفة اللي من دو دي الغرفة اللي من دو الأوضة ده تمثال تمثال اللي هو محفور في الحيطة ودي طاقة وده تابوت وده سرداب موصل الأوضة الدفن وده تمثال كبير ده تمثال كبير ده وهذه أوضة تاني اللي هي من دخل الأوضة اللي احنا فيها دي في أوضة تاني وده سرداب تاني جنب اللي هو يلا شايف ده سرداب برضو فيه أوضة دفن تاني وده تابوت كبير ده ده تابوت كبير وفوق التابوت تمثال وده تمثال التاني ده